un petit peu ce, qui se passe dans votre corps, comment votre dos, votre tête, vos bras, comment ils peuvent vous aider justement à trouver l'équilibre.